hello and welcome friends Libre Calc सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है लीब्रा कैल्क की अब इसमें देखिए यहाँ पर हम सीखेंगे ऑफसेट फंक्शन का यूज़ लीब्रा कैल्क में ऑफसेट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन इससे बहुत सारे काम आपके आसान हो जाएंगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये देखिए ये लास्ट में जो एंट्री हुई है इसी को एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंट्री जो पास हुई है लास्ट वाली यहाँ पे एंट्री जो करी गई है लास्ट वाली इसको आप देख लीजिए और ये एंट्री यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है ये देख रहे हैं यहाँ पर भी सेम वही एंट्री दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर अगर मैं कुछ लिख देता हूँ लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज कीजिए मॉनिटर केवल मॉनिटर लिखा मैंने और यहाँ पर एंटर किया यहाँ पर आए तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मॉनिटर अपने आप यहाँ पे चेंज हो गया अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एट डाल देता हूँ यानी क्वांटिटी एट डाल देता हूँ आपको यूनिट में भी एट दिखाई पड़ रहा है ठीक है और यहाँ पर आप प्राइस डाल देता हूँ लाइक यहाँ पे प्राइस कर देता हूँ पैंतीस सौ रुपए तो ये पैंतीस सौ जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी पैंतीस सौ ऑटोमेटिकली आ जाएगा अब ये कैसे पॉसिबल हुआ ये किस फॉर्मूले की मदद से हमने किया आइए आपको समझाता हूँ ठीक है सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ इसे हटा देता हूँ ये हटा दिया हमने अब यहाँ पर ये जो एंट्री पास की इस पर हमको फॉर्मूला क्या यूज करना है ऑफसेट का तो यहाँ पे लगा दीजिए ऑफसेट कुछ इस तरीके से ऑफसेट लगाइए तो ये ऑफसेट हो गया और ये जो ऊपर वाली सेल है ना ए वन इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस तरह से मैंने सेलेक्ट किया है बिल्कुल आपको भी वैसे ही सेलेक्ट कर लेना है और फिर आगे हमें यहाँ पर काउंट ए एक फॉर्मूला होता है काउंट ए उसका आप यूज कर लीजिए तो यहाँ लिखिए C O U N T count A और बस आपको ये पूरा ए वाला तो अब देखिए लिखना कैसे है आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे लिब्रा कैल्क में तो आपको दिक्कत होगी ये इस तरह से दिक्कतें आएंगी तो अगर आपके में सही से आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं तो आपको करना क्या है क्योंकि हमको ए वाला केवल कॉलम सेलेक्ट करना है तो यहाँ लिखिए ए कोलन लगाइए यहाँ लिख दीजिए ए तो ये हो जाएगा आपका काम और फिर आपको क्या करना है ब्रैकेट को क्लोज करना है फिर माइनस करना है वन क्या करना है माइनस वन करना है और कॉमा लगाना है और यहां दे देना है जीरो दे दिया काम हो गया है आपका प्रेस कर दीजिए एंटर यहां पर एलईडी मॉनिटर आपको दिख रहा है ये आ गया अगर मैं इसको ड्रैग करवाता हूं इधर की तरफ तो आप देखेंगे कि यहां पर ये सारी डिटेल भी आ जा रही है अब इसका फायदा क्या है वो बताता हूं ठीक है यहां पर मान लीजिए कि कुछ और आपने टाइप किया जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कर देता हूं डेस्कटॉप एच पी ठीक है या कुछ और कर देता हूँ डेस्कटॉप एच पी कर देते हैं चलिए तो ये कर दिया डेस्कटॉप एच पी तो एच पी की एक डेस्कटॉप की बात हो रही है तो यहाँ पर आ, एक डेस्कटॉप कर देता हूँ और एक डेस्कटॉप की यहाँ पे कीमत है पैंतालीस हजार रुपए तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे अब जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली चेंजेस यहाँ पे भी हो गए हैं ये देख लीजिए यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो गए हैं अगर आप ये फॉर्मेट बदलना चाहते हैं इसका तो पूरा यहाँ पे इतना सेलेक्ट करके और यहाँ से फॉर्मेट बदल सकते हैं ये फॉर्मेट पे जा करके और फिर यहाँ नंबर पे जाइएगा तो आपको करेंसी मिल जाएगा आप चाहे तो इंडियन फॉर्मेट भी लेके आ सकते हैं उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने क्रिएट किया है ठीक है अब मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ फिर चेंज करता हूँ लाइक यहाँ पे कर देता हूँ बार कोड रीडर ये लिखा मैंने bar code reader R E A D E R barcode reader यहां पे लिख दिया और यहां पर कर देता हूं सिक्स और यहाँ पर एक की प्राइस यहाँ पे डाल देता जैसे लाइक पंद्रह सौ रुपए एक की प्राइस डाल देते हैं यहां पे मान लीजिए पंद्रह सौ प्राइस है एक की तो यहाँ पे जैसे ही बारकोड रीडर लिखूंगा तो लास्ट आपको एंट्री देखिए ये वाली हमारी लास्ट एंट्री है और यही एंट्री आपको दिखाई भी पड़ेगी आ रही बात समझ में देख सकते हैं आप यहाँ पे लास्ट एंट्री ही आपको नजर आ रही है तो ये फायदा है ऑफसेट का यूज करने से और भी फायदे हो सकते हैं आई होप कि ये तो बात समझ में आ गई होगी कि लास्ट एंट्री अगर आपको फाउंड करनी हो तो किस तरह से आप फाउंड कर सकते हैं ऑफसेट फॉर्मूले की मदद से अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग